Сейчас придумал одну штуку такую, что можно сделать, чтобы не задохнуться, если на кресло сделать чехол какой-нибудь несгораемый и газонепроницаемый, то в случае пожара можно сдернуть его а обернуть этого воздуха, который внутри этого воздуха, который внутри, хватит на эвакуацию. Минут 5 точно хватит. Вот ну, так можно попробовать. Попробовать такое сделать в детских учреждениях, в кинотеатрах. Если хотя бы кого-то спасет, отлично. Отлично будет. И здесь надпись при пожаре и картинку.